tolerància zero respecte a qualsevol contractista, sigui quin sigui, màxima transparència. Eh, estem compromesos per treballar a fons doncs, per aconseguir que el nou contracte de la ciutat de Barcelona blindi eh, les situacions com aquesta i que, per, i que per tant això no pugui tornar a passar i per tant farem tot allò que es pugui desenvolupar legalment i jurídicament per evitar-ho. La fermesa davant d'aquests eh, fets greus, eh, fets eh, intolerables que són una ofensa eh, no només a l'Ajuntament, és un atac també a tota la ciutadania en un àmbit molt sensible com és el de la, el de la neteja. No baixarem la guàrdia, això ens, ens referma més en el nostre compromís en la lluita per la transparència i contra la corrupció.